Wow. Bisa kayak ini bohongan? Bisa itu bisa. Soalnya jalan. Ah, ini udah dinyalain nih. Oke. Okay. Ha. Ha. siapa sih? zip, zip, zip, zip. Nih, lihat dulu. Uh. Eh, Ali mati dalam sekejap nih lihat nih, Ali. Mati dalam sekejap. Ali lihat nih. Ya, Ali. Lihat deh, mati dalam sekejap. Tuh udah mati kan? Keren. Yus, pakai mod. Mari kita seluncuran. Yeah. Seru banget. Yeah. Kita Keren kan? Ayo kecilin nih. Kita jadi kita. Aku pengen pakai yang nanowak. otok otok otok pink li bisa kurban sapi dengan mudah li lihat li li li lihat li di kurban sapi dengan mudah li nih lihat nih sini kamu aku tahu kamu terus mati kamu bagus market eh tungguin loading kak kak hmm? loading connecting itu bro Hah? connecting lihat li loading iya itu lagi loading nih lihat nih li repulsor cetak wush keren Yeah, tapi itu bakalan habis sih. repose repose keren ya cenggol lo lama ini, tandur oh my god tandur repose repose repose repose repose Thank you. Iron Man armor. Alternal armor dan yang terakhir ini. Pusik ada pistol. Oh, two, Wait. No. 啊 buat sorter. lompat iya tarik tarik lompat us keren cok kalau kita sini tarik lompat us keren cok aja itu oke kita pilih senjatanya mau apa ya benar sekali ini kita ke Eh. Wush. Ayo nanti. ada kekuatan spesial nih. Nih kalau gua alung ke sini. Eh, gak bisa. Uh. Hai, keren cok. Iya. Iya. nolongku mati kok mati iya